Demensia Haeng Biul semakin parah, Chon So Jin kembali menyalahkan Baerona. Hari ini SBS kembali memposting pre-release dari drama The Penthouse Season 3 episode 9. Dalam scene itu diperlihatkan kondisi Haeng Biul yang semakin memburuk. Kondisi Haeng Biul yang semakin memburuk, dialaminya karena menderita demensia. Demensia yang dialaminya akibat kebanyakan minum obat untuk menghilangkan ingatan. Sebelum lanjut, Mimin jelaskan sedikit tentang apa itu demensia. Demensia adalah menurunnya kemampuan otak untuk melakukan fungsi dasar, seperti berpikir, mengingat, berbicara, dan membuat keputusan. Penderita demensia biasanya akan kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri, sulit berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, dan sulit memahami apa yang dilihatnya. Oke sekarang kita lanjut membahas tentang kondisi Haeng Biul. Pada episode 9 drama Penthouse, Ha Eng kembali mengingat potongan-potongan tentang trauma yang dialaminya di masa lalu. Ha Eng bahkan tidak mengingat jika sebelumnya dia sudah makan. Chon So Jin yang melihat anaknya makan begitu banyak, merasa terkejut karena Ha Eng sebelumnya sudah makan. Terlebih, saat Chon So Jin mendekati Ha Eng dia terlihat frustasi dan bersikap aneh. Setelah itu Ha Eng langsung marah-marah dan mengingat kejadian pembunuhan Oh Yun Hee yang dilakukan oleh ibunya. Haeng Biul dapat mengingat kejadian itu dengan jelas. Haeng Biul bahkan dapat menirukan semua gerakan dan ucapan yang dilakukan oleh Oh Yun Hee saat malam kematian Oh Yun Hee. Seperti yang kita ketahui, Haeng Biul sebenarnya mengetahui jika Chon So Jin adalah pelaku pembunuhan Oh Yun Hee, namun selama ini Haeng Biul tidak mengingat hal tersebut karena diberikan obat penghilang ingatan oleh Jin Bun Hong. Malangnya Chon So Jin tidak mengetahui hal tersebut dan tetap mengira jika anaknya sudah dapat melupakan trauma tersebut dengan mudah. Kondisi Haeng Biul menjadi sangat tak stabil dan tidak terkontrol. Terkadang dia sedih, terkadang marah, terkadang frustasi bahkan terkadang bisa bahagia dengan sendirinya. Hal ini semua karena demensia yang dia derita. Meskipun Hayuncul dan Berona telah memberitahu Haeng Biul terkait apa yang akan terjadi padanya jika terus meminum obat itu, namun selama ini Haeng Biul tidak mempercayai mereka dan menganggap mereka ingin menjatuhkan Haeng Biul. Meskipun kondisi Haeng Biul sudah separah itu dan sangat terlihat tidak normal, Chon So Jin sama sekali tidak punya niat untuk membawa Haeng Biul berobat ataupun ke psikiater untuk mengecek kondisi Haeng Biul. Dan hal yang dia lakukan hanyalah menyalahkan orang lain terkait kondisi Haeng Biul yang semakin buruk. Bahkan Chon So Jin menyalahkan Berona,